我是教你如何偷懒的剪辑师，放客主任。好的转场呢，它可以吸引观众的注意力。那今天这个影片呢，最主要来帮大家整理一下，我认为比较适合于 YouTuber 使用的一些转场处理方式。身为一个个人工作的 YouTuber，如何省下更多的后置时间，绝对是非常重要的一件事情。所以今天整理的转场方式呢，绝对是第一个，它好学，容易上手。 第二个呢，它不会花太多时间，所以如果说你来到这里是想要看到很厉害、很复杂的转场，那我要跟你说声抱歉啦，因为这个影片可能会让你失望。那如果说你是跟我一样想偷懒的同学呢，那你就可以继续往下看。 这个模式的原则就是上一幕拍摄结束之前，以及下一幕开始拍之前，快速甩动镜头。不管你要上上下下、左右左右，甚至旋转跳跃，都可以使用。你只要在甩动镜头的部分呢，去做适当的速度调整。如果镜头甩动的速度 OK，不必加速也没有关系。把不必要的画面去掉之后，那直接把下面这段贴上去。你可以透过关键帧去调整速度。 好，我们可以叫出关键帧，然后呢，呃，用速度的部分。好，我们叫出关键帧。那详细的加速方式呢？你可以参考我其他的教学影片。然后呢，后面这里是一样，用关键帧的方式把它加速，它接在一起。好，所以它看起来大概就是这样子啦。 那加速的时候呢，你可以采用三种混合方式。如果说你想要加速的部分看起来模糊一点的话呢，就可以选用真混合。那如果说你想要看起来有不可思议的视觉效果，你就可以选用光流法。至于什么是不可思议的视觉效果，你自己用用看就知道了。有的人看得出来，有的人看不出来。 我个人还是比较推荐使用真混合，因为有模糊感，比较酷。好，那威力导演的做法是这样：我们到工具里面，然后有个威力工具，我们来到视讯速度，速度调整，然后所选范围，建立所选的区间，好，那后后面的位置呢，我们把它加速，时间长度呢调整一下，我们再把它调更短一点，好，确定，这样子。那后面这也是一样的。 然后建立区间，时间长度调短，好，确定这个模式呢。你只要注意一件事情，就是前一个画面的镜头甩动方向跟后一个画面的镜头甩动方向呢，尽量要保持一样，看起来会比较合逻辑。这个方法呢用在人身上，就可以快速的移动场景，或者是直接把宅男变成女神。首先，你在拍摄的时候呢，必须要有一个前景的遮挡物，它可以是一根树木、电线杆、一张折凳 或者是窗户、瞳孔之类的，拍摄的时候呢，记得搭配运镜。不管你是要横移、上下，还是要 run in、run out，记得要注意前一个画面跟下一个画面的运镜方向要保持一致。好，我们把片段选好之后呢，我们把它弄成两个图层。那你确定要做船厂的部分呢，把它做重叠。那就差不多到这里的时候呢，会结束。那我们片段就用到这里就好了。再来呢，上面这个图层把它遮罩叫出来。 这个透明遮罩两种遮法，一个是遮里面，一个是遮外面，就看你的喜好，想要选哪一种。那再来呢，你可以从这里去选择你喜欢的这个，呃，或者是适合的这个大小。哎，然后再来呢，我们把它的羽化边缘给打开，啊，这样子看起来会比较柔顺一点。接下来痛苦的时刻就开始了，我们必须一格一格一格的啊去帮它做调整。然后当我们调整完毕呢，它播放起来画面就是大概是这样子啦。 我们看看威力导演怎么做。先找一下要做遮罩的部分在哪里。那我会建议你呢，直接在这里做一个切割的动作，差不多到这里结束。那我们覆盖的部分呢，就是这一部分了。被覆盖的影片呢，要放在上面的位置。好，接下来呢，我们进到这个设计师里面有一个遮罩设计师。长凳子呢，基本上它是直的，所以我们选这个就好了。遮罩稍微大一点，因为待会我们要羽化边缘。 然后再来呢，我们稍微旋转一下它的这个角度吧。你也可以从这个位置帮它旋转。那再来，我们把边缘稍微羽化一下。好，那这个高度呢，跟宽度呢，我们可以稍微调整一下，让这个遮罩大一点，把整个屏幕都可以遮住。那接下来就调整它的关键帧的位置。好，那这里我们打一个关键帧。好，接下来呢，我们要逐格逐格的去调整。 OK，那调整完之后呢，你就按下确定。 然后注意一下这边呢，如果说你关键帧打越多，那做起来就越复杂，越耗时。这个遮罩上面的位置呢也是一样，如果说它的这个点点就是这个形状越多，你做起来呢肯定也是会越复杂。呃，就看你自己去拿捏啊。这个方式呢也适用于很多的地方，你也可以用于把它挖空，就是比如说是一个窗户里面，或者是瞳孔转场，请你自己发挥创意啦。 最懒惰的方式，素材套上去硬转。 转场用的这个素材呢，直接拖移下来就可以直接套用这个素材呢，进去把它转过。那如果说你嫌这个素材的时间太长呢，你也可以啊稍微修改一下它的这个速度，非常方便。那第二种素材呢是这种漏光效果的素材，把它拖移下来之后呢，啊，你先去找到全部遮住的位置，那把它放在两段的中间。这个类型的素材你必须要把它修改成绿色，看起来的效果就是这样子啦。威力导演的做法也。 是一样的，我们把素材套下来，然后工具归工具里面有一个混合模式的修改，那我们把它变成是这个绿色，这样子就完成啦。那这些转场的素材呢，你可以在网络上搜寻到很多免费的。如果说你真的非常懒得自己去找的话呢，影片底下连接里面有一些素材可以让大家下载来用啊。希望以上的这些方式呢，可以帮助 YouTuber 减少一些后置上的时间，那你可以留下更多的时间呢，为自己想想影片内容。 怎么做缩图应该怎么做？希望这样子呢，对你的影片更有帮助啊！OK，这个影片到此结束啦。如果你喜欢这个影片的话呢，帮我在底下按个赞。如果你觉得有用的话呢，也请你帮我把它分享出去。那最后不要忘记帮我订阅，并且按下小铃铛。我是张德主，我们下个影片见啦，拜拜。